Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khabar semua Salam sejahtera Salam datang Malaysia Brunei Singapura dan Indonesia Okey, kita dah belajar di video sebelum tadi Macam mana nak marking supply zone Macam mana nak marking demand zone So biasanya Biasanya bang Untuk uh, rally base drop Kalau saya lukis balik lah eh Rally base drop Price naik rally Oh sorry uh, Price naik rally And then price buat base Buat base And then price buat drop Okay Price buat drop Rally Base drop ini sini atas ni atas so kita tandakan punya base dekat atas ni base so kita akan sell dekat bila price datang balik kan maksudnya bila price dah keluar buat decision untuk keluar daripada kita punya support support, support ni price akan naik atas masa itulah kita akan sell ini adalah untuk rally base drop ok biasanya untuk rally base drop untuk drop base drop kita ada satu special thing maksudnya untuk drop base drop drop let's suppose price buat drop and then buat base and then price drop ke bawah ok buat base satu lagi lah ok buat base satu lagi and then drop ke bawah so kita ada zone kat sini kita ada drop base drop ok this is DVD drop base drop untuk drop base drop biasanya price yang penting ialah dia mesti break significant support let's suppose belakang ni ada support ada support ada support ada dua support so drop base drop yang break significant support saya marking sini is very very important significant support kita dah baca is very very important this is drop base drop biasanya price akan datang balik and then turun ke bawah. Okey, saya bagi contoh eh, saya bagi contoh dekat sini. Di Euro USD kita ada significant support kat sini. Support, support, support, support, support. Saya ajar ni sebab nanti senang untuk kita entry. Okey, sebab ramai biasanya memang dia tak sabar untuk entry. So, you ada drop base drop sini. A drop base drop. So, bila you marking dia punya zone this is it inilah tempat yang kita makinkan kita punya zone ambil daripada body biru ni sampai shadow atas eh shadow paling tinggi lah eh, antara sini lebih kurang sini lah ok but then kita tandakan zone kita you kena tengok lokasi drop base drop tersebut ok drop base drop tersebut mestilah berada di kawasan significant support kalau tengok drop base drop sini Belakang ni ada a lot of support 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dekat belakang This is significant support eh? Ni penting bang sebab lepas ni kita akan guna benda ni banyak-banyak You akan entry a lot of entry gunakan setup ni Significant support ada support support support Tiba-tiba ada drop base drop Kita just makin kalau you ambil sini pun boleh This is your supply zone So bila price datang balik you akan sell sell sell and this is a very very strong zone okay very very strong zone drop base drop so ambil contoh lain lagi euro AUD di sini kita ada saya besarkan balik okay saya besarkan kita punya candlestick supaya senang kita ada support support support support support support significant support bila dia lebih daripada 2 hingga 3 support yang sama baris di tempat yang sama namanya adalah significant support support and then tiba-tiba dekat sini price break buat drop base drop kita tandakan shadow ambil body biru ni sampai shadow ni shadow in this case shadow ni lebih tinggi daripada shadow biru so kita markingkan kita punya zone eh zone so ini adalah drop base drop so bila pride datang balik dia keluar daripada kawasan drop base drop okey pride keluar sini dia datang balik kita akan sell very very simple how to sell at uh, ready base drop okay. Eh, eh sorry drop base drop ah sampai sini <laughs> sorry daripada sini sampai sini dah profit over oh, pip 100 pip stop loss sampai atas 19 pip okay ini contoh rally base drop untuk rally base drop price naik atas ni atas biarkan dulu dia buat candlestick besar macam ni kalau boleh biar dia padu padu ni maksudnya candle biru ni shadow dia tak banyak <coughs> shadow dia tak panjang tiba-tiba ada bearish engulfing dia drop ke bawah this is easily really this drop ok kita tak nak cucuk-cucuk bawah sebab kita nak something like this so this is really base drop plus naik atas uh, dia jadi kita masuk dekat dekat supply zone ok and then belakang-belakang ni dia ada resistant resistant resistant so kalau kalau you perhatikan kat sini kita ada dua benda yang sama dulu kita belajar SNR ingat tak ada reversal ada continuation So, apa yang kita dapat tangkap kat sini Apa yang kita dapat belajar di sini ialah Kalau saya lukis balik Kita punya rally base drop dan juga drop base drop Kita gabungkan dengan trend Let's suppose price naik atas High low Higher high Higher low Higher high Higher low Higher high Suddenly price drop ke bawah Kita akan sell betul tak? Okay, now Dalam supply zone Apa yang price buatlah Price akan mantul balik kat sini dia akan mantul buat support ok and then dia turun ke bawah buat lower low kalau saya marking kan kat sini ini adalah kita punya rally base drop ok RBD rally base drop dan rally base drop you belakang you ada apa ada QM level this is your QM level the same thing the same concept ok this is your QM level So bila price datang Masuk balik dekat kita punya rally base drop Masa untuk sell Okay masa untuk sell And then let's suppose katakan ah, Ini ada significant support Okay significant support Dekat sini Biasanya price nak break support ke nak break resistance Dia akan buat base dulu Sebab price dalam keseimbangan Suddenly let's suppose katakanlah price break ke bawah Bila price break ke bawah Dia dah jadi drop base drop ah, Ini dia yang kita nak belajar Konsep dia Okay, drop base drop so drop base drop dekat mana drop base drop so bila price datang balik kita akan sell bila akan sell price ni atas sekejap saya tukar warna merah tukar warna merah and then kita akan sell and then price akan sambung ke bawah lagi so kalau kita tengok drop base drop ni sebelah kiri ada significant support support ni break kat sini kalau you belajar ingat balik video SNR apa jadi sini dia jadi support become resistant kita akan sell kat sini ini dipanggil continuation eh support become resistant dan support base drop SBR support base drop eh sorry support base resistant SBR juga so that base is actually a drop base drop so ini adalah continuation so drop base drop adalah continuation maksudnya dia sambung trend sambung trend rally base drop adalah reversal okay, reversal so terpulang pada you you nak masuk you tetap guna supply zone you tetap guna demand zone ataupun you tetap guna SNR you akan guna SND you kena gabung dua-dua eh. contoh dekat sini kalau saya buka contoh sini di sini kita ada rally price naik rally base drop diperhatikan belakang kita ada apa kita ada QM level high low high high lower low Okay, bila dia buat lower low reversal signal kat mana kita nak masuk sell at supply zone so supply zone punya rules kita follow uh, trend punya rules pun kita follow ok kalau saya kecilkan sikit dia akan nampak kat sini sell at supply zone and then price turun turun turun turun di sini ada support and then bila ada support sini sini ada base nampak tak base kat sini base drop base drop kita markingkan kita punya base kat sini price break keluar patah balik yes you dapat sambung ke bawah sell ini dipanggil continuation continuation kalau yang atas tadi reversal so terpulang you boleh masuk dekat sini ataupun you boleh masuk dekat atas cuma kalau you masuk dekat atas ianya lebih risiko sebab price tengah naik atas tetapi ya tetapi high risk high reward reward dia jauh ok kalau continuation dia, dia cantik juga lebih selamat reward dia pun cantik juga no problem cuma tak banyak people banding dengan reversal cuma reversal ni risiko sikit so ni adalah reversal price reverse awal trend And then Dekat sini Price turun bawah Turun bawah Dia buat support lagi Support support support support support support Tiba-tiba price buat Drop base drop kat sini So bila price naik ke atas Masa untuk sell Sambung lagi trend Sambung lagi trend Sambung lagi trend Macam itulah Cara gunakan SNR dan juga SND This is very very important Lepas ni you akan belajar lebih detail Tentang drop base drop Macam you nak entry sharp dekat sini Nak entry sharp dekat sini Menggunakan setup king Okay hingga bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh